Me llamo Eugenio Medianik, soy de Ucrania, eh, he estudiado la ingeniería de computadores. Mi familia está en el sur de Ucrania y hay mm, algunos barcos de Rusia que están aproximadamente 15 kilómetros de, del puerto de Odessa, porque Odessa tiene la entrada al Mar Negro y ellos quieren invadir mi ciudad, pero las armas de Ucrania, las fuerzas de Ucrania pueden dar una respuesta. Me parece con la soporte de la Unión Europea ah, puede dar bastante ayuda y apoyo a las fuerzas ucranianas militares y mm, me parece que este, esta guerra va a acabar mm, no muy pronto como todos los quieran, pero es muy difícil a decir. A mí me parece que es una pregunta de mes o dos. En Mi sentido sobre esta guerra, mm, me parece que los ciudadanos de de Rusia también no quieren esta guerra, solo hay una persona que quiere ah, ah, continuar una guerra, pero ah, el otro mundo, no quieren guerra y quieren acabar ese como pronto como es posible.